Do not lose heart. Don't lose heart. Heart یعنی قلب. Lose یعنی از دست دادن. Don't lose heart یک اصطلاح هست یعنی جا نزن. کم نیار. دلتو گم نکن. دلتو از دست نده. جرعتتو از دست نده. Don't lose heart. Don't lose heart. Don't make me go. Don't make me go. Don't make me go یعنی منو مجبور نکن که برم. Don't make me go. Don't make me go. Do not mention it. Don't mention it. Mention یعنی عنوان کردن یا مطرح کردن. It اشاره میکنه به اون موضوع. Don't mention it یعنی مطرحش نکن. قابلی نداره. Don't mention it. Don't mention it. Do not pick on me. Don't pick on me. Pick on me یعنی سر به سر من گذاشتن. Don't pick on me یعنی سر به سر من نگذار. Don't pick on me. Don't pick on me. Don't waste time. Don't waste time. waste یعنی هدر دادن time یعنی زمان don't waste time یعنی وقت رو هدر نده معطل نکن don't waste time don't waste time It like a horse. It's like a horse. هورس یعنی اسب ایت یعنی خوردن eat like a horse یک اصطلاح هست یعنی پرخوری کردن مثل اسب خوردن eat like a horse eat like a horse enough is enough enough یعنی کافی enough is enough یک اصطلاح هست یعنی بس دیگه بس کن دیگه کافیه دیگه enough is enough enough is enough every other days every other days days یعنی روزها every other یعنی یکی در میان every other days یعنی یک روز در میان یک روز بله یک روز خیر every other days every other days every other shop every other shop every other یعنی یکی در میان shop یعنی مغازه every other shop یعنی یک مغازه در میان every other shop every other shop every other week every other week every other یعنی یکی در میان week یعنی هفته every other week یعنی یک هفته در میان every other week every other week everything okay everything okay everything یعنی همه چیز این حالت سوالی و خیلی آمیانه است در واقع یک is هم قبلش بوده is everything okay یعنی آیا همه چیز رو به راهه ولی در گفتار و صحبت کردن آمیانه ایزش ممکنه حذف بشه everything okay یعنی همه چیز رو به راهه everything okay everything okay Everything stops. Everything stops. Everything stops یعنی همه چیز متوقف میشه. Everything stops. Everything stops. Excuse my back. Excuse my back. Back یعنی پشت یا پشت سر. Excuse یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم. Excuse my back یعنی ببخشید که پشتم به شماست. Excuse my back. Excuse my back. Excuse my French. Excuse my French Excuse my French یک اصطلاحه یعنی روم به دیوار حرف بدی که میزنم یه موقع به شما بر نخوره گلاب به روتون Excuse my French Excuse my French Fair is middling fair is middling middling یعنی حد وسط fair یعنی منصفانه fair is middling یعنی نه خوب نه بد حد وسط عادلانه است fair is middling fair is middling finish your work Finish your work. Work یعنی کار. Finish یعنی تمام کردن. Finish your work در حالت امری استفاده شده. Finish your work یعنی کارت رو تمام کن. Finish your work. Finish your work. Follow your nose. Follow your nose. Nose یعنی دماغ. Follow یعنی دنبال کردن. Follow your nose یعنی راهت رو بگیر و راست برو. Follow your nose. Follow your nose. Fooling everyone. Fooling everyone. everyone یعنی همه fooling یعنی فریب دادن احمق کردن گول زدن fooling everyone یعنی همه رو فریب دادن fooling everyone fooling everyone Don't get in my hair. Don't get in my hair. Hair یعنی مو. Don't get in my hair یک اصطلاح هست معنی لغویش یعنی نرو توی موهام ولی معنی اصطلاحیش یعنی اذیتم نکن Don't get in my hair Don't get in my hair Get into trouble Get into trouble. Trouble یعنی دردسر. Get into یعنی درگیر شدن در داخل. Trouble دردسر. Get into trouble یعنی به زحمت افتادن. دچار دردسر شدن. Get into trouble. Get into trouble. Get off my back. get off my back get off my back یک اصطلاح هست یعنی دست از سر من بردار بی خیال من شو get off my back get off my back get to the point get to the point The point یعنی اون موضوع اصلی Get to the point یعنی برو سر اصل مطلب به موضوع اصلی برس Get to the point Get to the point Glad to meet you Glad to meet you meet you یعنی ملاقات شما glad to meet you یعنی از دیدار شما خوشبختم خوشحالم glad to meet you glad to meet you go off the rails. Go off the rails. ریل همونطور که میدونید یعنی ریل قطار ریلز حالت جمعش به کار رفته go off the rails یعنی از راه درست منحرف شدن رفتار ناپسند کردن go off the rails go off the rails go your own way Go your own way Way یعنی راه Own یعنی مال خودت Go your own way یعنی راه خودت رو برو روش خودت رو دنبال کن Go your own way Go your own way Go into debt یا run into debt go into debt یا run into debt debt همطور که میبینید بیش تلفظ نمیشه یعنی قرض go into debt یا run into debt یعنی به قرض و قوله افتادن go into debt run into debt go into debt run into debt Good evening, sir. Good evening, sir. Sir یعنی جناب. Evening یعنی عصر. Good evening یعنی عصر بخیر. Good evening, sir یعنی عصر بخیر آقا. دقت داشته باشید بین ساعت هفت بعد از ظهر یا 19 تا 11 شب یا 23 میشه evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Goodbye, my love. Goodbye, my love. Love یعنی عشق. Goodbye یعنی خدا نگهدار. Goodbye, my love یعنی بدرود. عشق من. Goodbye, my love. Goodbye, my love. Grin and bear it. Grin and bear it. Grin and bear it یک اصطلاح است یعنی بساز و بسوز با شرایط شرایط رو تحمل کن Grin and bear it. Grin and bear it. Hang on a second. hang on a second second یعنی ثانیه همچنین به معنی دومین هم به کار میره hang on یعنی صبر کردن منتظر شدن hang on a second در حالت امری به کار رفته یعنی یک ثانیه صبر کن hang on a second hang on a second hanging in there hanging in there hang معنی لغویش یعنی آویزان بودن in there یعنی در آنجا hanging in there یک اصطلاح هست به معنی میچرخیم این دوروبرها این دوروبرها هستیم اصطلاحی است که در پاسخ احوال پرسی دوستانه میتونید پاسخ بدید hanging in there hanging in there. Haste, make, waste. Haste, make, waste. Haste یعنی عجله کردن و عجول بودن. Make یعنی ساختن. Waste یعنی از دست رفتن و هدر دادن. Haste, make, waste اصطلاحی است به معنی عجله باعث خرابکاری میشه haste make waste haste make waste please double check it Please double check it. Please یعنی لطفاً دابل یعنی دوباره البته توجه داشته باشید با تلفظ درست دابل و نه دابل چک یعنی چک کردن ایت اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش دارند صحبت میکنن Please double check it یعنی لطفا دوباره چکش کن دوباره بررسیش کن Please double check it Please double check it Have a good trip. Have a good trip. Have یعنی داشتن good یعنی خوب trip یعنی سفر have a good trip یعنی سفر خوبی داشته باشید دوستان نکته تلفظی رو دقت داشته باشید نگفتم good گفتم good و البته trip نه trip یا تریپ اینا رو باید توجه داشته باشید have a good trip سفر خوبی داشته باشید Have a good trip Have a good trip Have a nice time Have a nice time Have یعنی داشتن Nice یعنی زیبا و خوب time یعنی اوقات یا زمان have a nice time یعنی اوقات خوبی داشته باشی یا خیلی ساده خوش باشی have a nice time have a nice time Have you salt it? Have you salted salt یعنی نمک it اشاره میکنه به اون غذا یا اون چیزی که میخواید بخورید که بهش نمک زدید have you salted یعنی آیا تو بهش نمک زدی have you salted have you salted he chickened out He chickened out.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 شما میتونید در پاسخ در قسمت کامنت پاسخ بدید I am doing great حتما عالی هستید کسی که در حال یادگیری باشه قطعا حالش عالیه I am doing great در قسمت کامنت حتما بنویسید I am doing great. I am early riser. I'm early riser. Early یعنی زود rise یعنی برخواستن و برآمدن riser یعنی فردی که برمیخیزه early riser یعنی فردی که زود برخواسته I'm early riser یعنی من سرخیزم زود برمیخیزم I'm early riser I'm early riser I am going to go. I'm going to go. I'm going یعنی من قصد دارم که انجام بدم میخواهم که کاری رو انجام بدم to go رفتن رو I'm going to go یعنی من قصد دارم که بروم من دارم میروم I'm going to go I'm going to go I am honored to I'm honored to honor یعنی افتخار داشتن یا افتخار کردن I'm honored یعنی من افتخار این رو دارم to که مثلا فرانفرد رو معرفی کنم I'm honored to I'm honored to I am in the pink. I'm in the pink. I'm in the pink یک اصطلاح هست به این معنی که خوبم ردیفم حالم خیلی خوبه حالا من از شما میپرسم در قسمت کامنت جواب بدید حالتون چطوره How are you شما میتونید در قسمت کامنت بنویسید I'm in the pink خوبم ردیفم عالیم I'm in the pink! I am not married. I'm not married. Marry یعنی ازدواج کردن. Married یعنی فردی که ازدواج کرده. متعهل شده. I am married یعنی من متعهلم من ازدواج کردم not برای منفی کردنش میاد حالا من میتونم از شما بپرسم Are you married؟ آیا شما ازدواج کردید؟ اگر ازدواج کردید میتونید بگید I am married اگر ازدواج نکردید در قسمت کامنت مینویسید I am not married در کامنت منتظر پاسخهای شما هستیم I am not married I am not married. I am pretty sure. I'm pretty sure. sure یعنی مطمئن بودن pretty معنی لغویش یعنی زیبا ولی در اینجا به عنوان تاکید استفاده شده pretty sure یعنی کاملا مطمئن I'm pretty sure یعنی من کاملا مطمئنم I'm pretty sure I'm pretty sure I am rearranging I'm rearranging arrange یعنی چیدن یا مرتب کردن rearrange یعنی چیدمان رو دوباره عوض کردن یا تغییر دادن I am rearranging در حالت استمراری به کار رفته یعنی من دارم تغییر چیدمان میدهم I am rearranging یا I'm rearranging I'm rearranging I am sick of you. I'm sick of you. Sick معنی لغویش یعنی مریض و بیمار اما وقتی که شما از فردی یا از شخصی سک باشید یعنی اینکه شما حالتون از اون فرد یا از اون چیز به هم میخوره I'm sick of you اصطلاحی است به معنی اینکه من حالم از تو به هم میخوره I'm sick of you I'm sick of you! I am sore at her. I'm sore at her. her یعنی اوی معنیس sore یعنی مجروح کردن یا جراحت دیدن یا درد داشتن قسمتی از بدن اما I am sore at her در حالت آمیانه و اصطلاحی به کار میره یعنی من از دست او ناراحتم از دست او عصبانیم I'm sore at her I'm sore at her I am still alone I'm still alone alone یعنی تنها still و نه استیل اولش ا نداره پس ما هم صدای ا اضافه نمی کنیم still یعنی همچنان هنوز I'm still alone یعنی من هنوز یا همچنان تنها هستم I'm still alone I'm still alone I am unemployed. I'm unemployed. Employ یعنی استخدام کردن. Employed یعنی استخدام شده. Unemployed با پیشوند آن در حالت معکوسش به کار رفته unemployed یعنی فردی که استخدام نشده یا بیکاره I'm unemployed یعنی من بیکار هستم I'm unemployed I'm unemployed I am worried too I'm worried too. To یعنی همچنین worry یعنی نگران بودن worried یعنی فردی که نگران شده I'm worried too یعنی من هم همچنین نگرانم I'm worried too I'm worried too I appreciate it. I appreciate it. it یعنی آن و در اینجا اشاره میکنه به اون کاری که در موردش دارن صحبت میکنن appreciate یعنی قدردان بودن یا سپاسگزار بودن I appreciate it یعنی من قدردان آن کاری که شما برای من کردید هستم من سپاسگزار آن کاری که برای من کردید هستم I appreciate it I appreciate it I came to myself. I came to myself. Myself یعنی مال خودم. I came گذشته I come یعنی من آمدم. To myself یعنی به خودم. I came to myself یعنی من به خودم اومدم. حالم اومد سر جاش. حواسم اومد سر جاش. I came to myself. I came to myself. Give me a minute. Give me a minute. Minute یعنی دقیقه. Give me یعنی بده به من. Give me a minute در حالت لغوی یعنی یک دقیقه به من بده. اما معنی و مفهومش یعنی لطفا یک دقیقه به من فرصت بدید. Give me a minute. Give me a minute. I can do nothing. I can do nothing. Nothing یعنی هیچ چیز. I can یعنی من میتونم. do انجام بدم nothing هیچ چیزی در واقع معنیش میشه من هیچ کاری نمیتونم انجام بدم دستم به جایی بند نیست راه چاره ای ندارم I can do nothing I can do nothing I can't hear you I can't hear you. Hear یعنی شنیدن. I can't یعنی من نمیتوانم. I can't hear you یعنی من صدای شما رو نمیتوانم بشنوم یا خیلی ساده تر من صدا تو نمیشنوم. I can't hear you. I can't hear you. I didn't mean to. I didn't mean to. mean یعنی منظور داشتن I didn't mean to یعنی قصد من این نبود منظور من این نبود مثلا فرض بگیرید که شما یه حرفی زدید طرف از حرف شما ناراحت شده و شما میخواید بگید که من منظوری نداشتم قصدی نداشتم میگید I didn't mean to یعنی قصد من این نبود منظورم این نبود که تو رو ناراحت کنم I didn't mean to I didn't mean to I don't do drugs. I don't do drugs. دراگ یعنی دارو همچنین به مواد مخدر هم اشاره میشه drugs در حالت جمع اشاره کلی داره به مواد مخدر I don't do یعنی من انجام نمیدم I don't do drugs یعنی من مواد مخدر مصرف نمی کنم I don't do drugs I don't do drugs I don't get you. I don't get you. Get یعنی گرفتن یا حاصل شدن I don't get یعنی من نگرفتم You تو رو در واقع معنی لغویش این میشه اما معنی و مفهومی که این عبارت داره یعنی منظورت رو نمیفهمم متوجه نمیشم چی میگی I don't get you I don't get you. I don't like him. I don't like him. Him یعنی اوی مزکر مذکر like یعنی دوست داشتن I don't like یعنی من دوست ندارم خوشم نمیاد I don't like him یعنی من از او خوشم نمیاد I don't like him I don't like him I don't think so. I don't think so. Think یعنی فکر کردن I don't یعنی من انجام نمیدم I don't think یعنی من فکر نمی کنم so هم همچنین معنی میده و همینطور یا اینطور I don't think so یعنی من اینطور فکر نمی کنم من اینطور گمان نمی کنم I don't think so I don't think so I feel excellent. I feel excellent. Excellent یعنی عالی feel یعنی حس کردن یا احساس کردن I feel excellent یعنی من حس عالی دارم احساس خیلی خوبی دارم I feel excellent I feel excellent I feel marvelous. I feel marvelous. Marvelous یعنی حیرت آور بسیار حس عجیب I feel یعنی من حس می کنم I feel marvelous یعنی من حس بسیار حیرت آوری دارم خیلی حال خوبی دارم I feel marvelous I feel marvelous I got your point. I got your point. point یعنی نقطه نظر در اینجا your point یعنی نقطه نظر یا منظور شما I got گذشته I get یعنی من گرفتم من بهش دست پیدا کردم your point همطور که گفتیم یعنی منظور شما یا نقطه نظر شما I got your point یعنی من منظور شما رو فهمیدم I got your point I got your point I had to be sure. I had to be sure. شور یعنی اطمینان داشتن یا اطمینان حاصل کردن بی شور یعنی مطمئن شدن I had to گذشته I have to یعنی من ناچار بودم من مجبور بودم I had to be sure یعنی من باید مطمئن می شدم I had to be sure I had to be sure I have been here. I have been here. Here یعنی اینجا. I have been به صورت حال کامل استمراری بیان شده. I have been here یعنی من اینجا بوده ام. I have been here. I have been here. I have your back. I have your back. Back یعنی پشت. Your back یعنی پشت تو. I have your back عبارتی است به معنی من هوات رو دارم. حواسم بهت هست. I have your back. I have your back.